सो नमस्कार गुड मॉर्निंग गाइस क्या कहा जाए एसएससी ने तो लूट लिया इस बार सब लोगों को जैसा कि आप सब लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा कि इस बार एसएससी ने अपना जो टीयर टू का पेपर होता है मैथ्स का पेपर होता है उसका पैटर्न चेंज कर दिया है और पैटर्न चेंज करने के साथ साथ ही देखो क्या है बदलाव अच्छा होता है एक तो रुका हुआ पानी भी क्या दूषित होने लग जाता है और एसएससी एक तरीके से दूषित की तरफ बढ़ रहा था तो ये कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है ये एक तरीके से अच्छी चीज़ है अब हर पोर्सन का बैटेज रहेगा तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अब नई रणनीति के साथ नए जोश के साथ आप सब लोग तैयारी कीजिए और मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं इस बारे में और बस इतना ही कहेंगे कि आप सब लोग अच्छी शुभकामनाओं के साथ अच्छी रणनीति के साथ अच्छे जोश के साथ और एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपनी तैयारी कीजिए और फर्स्ट अटैम्प्ट है फर्स्ट बार है तो थोड़ी मुश्किलें रहेंगी लेकिन वही कहते हैं ना कि एक अच्छा जो कुशल कारीगर होता है वो क्या करता है अपनी कुल्हाड़ी को पैदा करता है पेड़ काटने से पहले पाँच घंटे अगर उसको दिए जाएंगे तो वो तीन घंटे अपनी कुल्हाड़ी को पैना करने में लगाएगा उसको निखारने में लगाएगा और दो घंटे में वो पेड़ काटेगा तो अब हम लोगों को भी वही करना है हम लोगों को अपनी रणनीति थोड़ी सी बदलनी होगी हम लोगों को भी हमें हमारी कुल्हाड़ी पेनी करनी पड़ेगी तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आई थिंक सब लोगों के पास ऑलरेडी है कि बदलाव हो चुका है सिलेबस भी थोड़ा सा एक दो टॉपिक नए ऐड हो गए हैं सिलेबस में तो चलो इसी के साथ समापन करते हैं बीच बीच में आप लोगों से मिलते रहेंगे ओके नमस्कार धन्यवाद